Sőt, elkészült a hatodik rész. Ezt is megláthatjátok majd a youtube ban Ez a full hatodik, de ez még nem utolsó. Kb. 45 részt terveztem. 45-öt. Nem hallom a gémet. Most jön majd a sivatagos pálya. Előző videóban Véletlenül a Bowser kecót mondtam. Hagyjad ki! Előző videóban is elmondtam, kibaszottul laggol, amikor ezt a izét meglátom. Na jó, akkor Savo Vigateva. <laughs> Hogy fingottam a videóba! első küldetésünk az lesz, hogy be kell menni majd a helységbe. Anyád. Hát ez még a víz És élt, várja. hogy csináltam? Creepypasta. Ez a creepypasta verziója lesz a izének, ez a creepy. Mert engem nagyon megjeszt. Persze, anyát, picsáját. Copyrightos lesz a videó, ez miért a ha, ha, ha. Hát gyerekek, én ezt Úristen, még egy küldetés sem bírtunk megcsinálni ebből. Hát gyerekek, én még ebbe a pályába egy küldetésre csináltam meg. Ez lehetetlen. Clark! Fú, azaz. Jaj! Gyakorlatilag leesett rólam a fülhallgató. Hát mama, oj! Nem is láttam. Lehet, hogy én ebbe fog jönni majd. Hát de meghaltam ma csomószor. És ma három perces a videó, és még csak nullat vittem ki. Lehet, hogy tényleg a Bowserrel fogunk kezdeni. Inkább nem is veszem fel azt a coin-t. Nem, inkább kezdem ezzel. Ez egy köcsögház itt. Oh! Hol jobb? Majdnem. Hozta volt egy gyerekek, ez meg mi a tököm. Hát nem hallottam előbb semmit. Júj! <coughs> Eh, eh, videó elején fingottam. Jaj, mindjárt leesik rólam az a főhallgató. gyerekek, ez aztán a durva pálya. A sivatagos, és már négy perc eltelt, és még nulla pálya. Lehet, hogy ebben a videóban nulla küldetés lesz megcsinálva. Az jó lenne. Következő videóban is ezzel folytatnánk már. Júj, gyerekek, az a kurva picsa majdnem lelökött innen of life welcome. I am Mullet Life with a sticky paddle and Fú, Ma itt tartunk, hamarosan meg lesz csinálva. Csillagos pénz. Fú. végre kész egy küldetés. Hát úgy döntöttem, hogy erre... Hát... Hát ezt a sivatagos pályát majd akkor csinálom meg, amikor meg lesz csinálva a Bowser kecó. Nem tudom, mi volt ennek a bának oldalán. Ja, hogy ez csillag? Ebbe csak egy csillag van, vagy ebbe hány? Some things are simply unexplainable. One of which has to be the buzz surrounding. Annak is csak örülni lehet, hogy én is csak csinálunk egy kis videót. Hát ez a hullám ez. De ez egy, to ez egy tornádó méretű hullám. Ez nem lehetséges. Hogy megálltott a Harry elébb? So much so that they rivaled Nintendo, which is no easy feat. Yui! Yui! Yui, yui, yui, yui. a little This is Marega, not one. Yui! How does Marega... Oh, Petra, Machina. Yeah, yeah. the future. CDs that hold more... I didn't do it, én ezt a coin nem veszem föl. Nem lehet fölvenni, nem lehet fölvenni. Fogy a töltényem is, pozd meg. Egyre nehezebb ezt kibírni. Ezt egyre nehezebb gyerekek kibírni sírás nélkül. Hát gyerekek, sírásom az a kibaszott csöcsfej. Hát fizika a stressz. Oj, te pedig kicsi! Fasztopó kurva némikét ennek a fasz kurvának. Gyerekek, én ennyit terveztem erre a részre, bozd meg, és... Kibaszta ezt a kibaszott pályát ki ebbe a játékba. még életem van, és ha megfulladok, akkor mi lesz? Hát tessék, itt a fulladás gáz. Ennyit elveszem el, aki baszott fos geci részre, és sőt.